ويا ترى هل يدرك الأب أي خطر أنزله بفلذات أكبادهم وأي شيء جلبه لهم باصطحابهم في تلك السفرات الآثمة وقد أمر الله بوقايتهم فإذا به يخالف أمر ربه ويقعمهم في النار يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قد يكون الأب رجلا صالحا خيرا أعجبته فكرة تغيير الجو والتنقل بين الدول حيث الأجواء اللطيفة والأنهار الجارية والخضرة النضرة وقد يقلد فلانا وفلانا من الأخيار الذين سافروا بأهليهم وتحدثوا عن أسفارهم بكل إعجاب لكن غفل غفل عن الآثار السيئة التي تتركها مثل هذه الأسفار ولعله قد كبر سنه فلا تحركه المشاهد المثيرة التي يراها ويشاهدها أو أن عنده من الورع ما يمنعه من إطلاق النظر لكنه غفل عمن يصطحبه معه وأثر هذه المشاهد في نفسياته ولعله قد غفل أيضا أنه من المحتمل أن قلوب الأبناء والبنات قد تعلقت بتلك الديار مما يحدو بهم في المستقبل أن يذهبوا إليها وإن لم يرغب هو بذلك فمن يتحمل أوزارهم من يتحمل أوزارهم التي ارتكبوها وخطاياهم التي اقترفوها أيها الأب تصور لو أن عدوا أراد أن يغزوك في عقر دارك وأراد أن يحدث أعظم نكاية في أبنائك وبناتك هل يستطيع أن يفعل أكثر مما فعلت بهم هل تعلم أنك حطمت مستقبلهم ليس فقط مستقبلهم الدنيوي بل وحتى مستقبلهم الأخروي هل تعلم أنك سلبت سعادتهم وأشغلت قلوبهم وأورثتهم أنواع الأمراض القلبية والنفسية لقد حطمت طموحاتهم وقضيت على العمل في نفوسهم ثم هم بعد ذلك يعيشون في هذه الدنيا بدون اهتمامات عالية لائقة منشغلين بالأمور التافهة الساقطة التي قطعا لن تلبي طموحاتهم ولن تملأ الفراغ النفسي والخواء الروحي الذي حصل بفقدهم للإيمان والقرآن والعبادة والمراقبة والخشية وغير ذلك مما كنت أنت سببا في حرمانهم إياه إن الرجل الصالح العابد الذي بلغ رشده واكتمل عقله لا يطيق الذهاب إلى تلك البلاد الموبوءة وبقاؤه فيها يسبب ضعفه وقلة دينه وتساقط الفضائل عنه شيئا فشيئا حتى يتأثر بمن حوله ويبدأ العز التنازلي ويستمرع الباطل ويألف المنكر وتضعف غيرته حتى إذا انتبه إلى نفسه وجد أنه شخص آخر غير الذي كان فقل لي بالله عليك قل لي بالله عليك كيف بشاب ناشئ سريع التأثر في مرحلة التكوين والتلقي كيف سيكون حاله ولم يشتد عوده بعد بل كيف بفتاة في مثل سن ذلك الشاب كيف سيكون حالها وحتى تعلم صدق ما أقول إليك هذه الأرقام نشرت منظمة الصحة العالمية في العام الماضي أي عام 2001 أن عدد الإصابات لمرض الإيدز في السعودية ألف ومئة حالة ووجد في عيادة واحدة خاصة للأمراض التناسلية في السعودية ما يقارب من مئة حالة لمرض الهربس الجنسي في سنة ماضية معظمها لشباب سافروا في الإجازة إلى أوروبا وأمريكا وجنوب شرق آسيا وعادوا منها بمرض الهربس كما صرح بذلك أحد الأطباء السعوديين لمجلة اليمامة وقد أثبتت الدراسات الاجتماعية أن معظم متعاطي المخدرات في السعودية قد وقعوا في تجربتهم الأولى في رحلاتهم السياحية خارج السعودية وإذا سألتم عن أبي هذه له رسم على بوابة السفرات أرخى زمامي ثم راح يلومني ويهينني بقوارع الكلمات أنا يا أبي الغالي أنا يا أبي الغالي ضحية ثروة فتحت لقلبي أسوى الصفحات أغرقتني أغرقتني فيها وما راقبتني وتركتني كالصيد في الفلوات كم كنت أبحث عنك يا أبتي فما ألقاك إلا تايا النظرات هل أبيت علي أن أمشي إلى حتفي وأن أسعى إلى صبواتي أرسلتني للغرب يا أبتي ولم تشفق على عقلي من السكرات أنسيت أن الغرب سر شقائنا وإليه تنصب أبشع الآفات إنه نداء إلى الآباء بأن يتقوا الله في أنفسهم وفي من ولاهم الله نداء إلى الآباء أن يتقوا الله في هذه الرعية التي ابترعاهم الله عليها يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته رواه البخاري ومسلم ويقول عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول رواه أبو داود وقال عليه الصلاة والسلام إن الله سائل كل راع عما استرعاه الله حفظ أم بيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته رواه ابن حبان وحسنه الألباني فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا